Втората група од над 100 студенти од факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот Гоце Делчев Штип во саботата 23 мај 2015 година замина на тримесечен престој во Германија. Со ова продолжува да се реализира соработката која факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитетот Гоце Делчев ја воспостави со Балтик коледж од Шверин, Германија. Значи, факултет за туризам и бизнес логистика на Цетот Коседелчев продолжи работката со Балтик Колеч од Шверин, односно со хотелиерите од Германија. Дене заминуват два автобуза или нешто повеќе од 100 студенти, каде што од таму ќе се вратат првата група 50, а веќе наредната сабота, односно на 30, заминуват уште 50 студенти. Во август заминува третата група или вкупно ова година ќе заминат повеќе од 300 студенти во професионална пракса за Германија. Така, кои се работните позиции на студентите? Па, работните позиции почнуваат од кулинскиот блок, ресторанскиот дел, рецепција, хотелиерство, барови, значи во сите позиции, бидејќи се работи за врвни хотели од 4 и 5 звезди, затоа нашите студенти доаѓа со едно големо искуство додластено на туризмот и уште подобро тој го совршуваат германскиот јазик, текнуваат многу нови пријатели, имаат гости од цела Европа, од цел свет така едноставно ние нашиот университет, нашиот факултет и нашата република достојно презентира нашите студенти. За студентите ова е извонредна можност за нови искуства и на дополнување на оно што се учи на факултетот. Се надеваме пракса што ќе одиме во Германија ќе не биде успешна и со искуство. Таму ќе бидеме три месеца, ќе работиме во хотел на островот Риген. Работните позиции ќе не бидат во кујна, ресторант и како и одржувачи на сови некој ред во хотел. Таму ќе бидеме три месеца, премногу големо искуство. Се надеваме многу ќе научиме, пошто таму е доста развиен и туризмот и устителството е многу напредно и тоа. Според Александар Василков, студент на насоката гастрономија, исхрана и диететика, иста насока на која и студентот Радко Пиповски, времето поминато во Германија ќе биде незаборавно искуство мислам дека живењето во Германија до 3 или 4 месеца ќе биде едно незавладно искуство за нас, со што кое што многу ќе пренесе за нашата пакса, која не е поврзана со туризму и со смел.